かしこの世界は火と水でできていたのじゃ火と水はとても仲のいい姉と弟でないつも一つの塊となって混沌と混じり合っていたのじゃところがそれを羨んだ風の怪物アルゴン二人を仲違いさせてやろうと企んでの 火と水がお互いに憎しみ合うようなひどい噂を流したんじゃそれを耳にした火と水はすっかりその噂を真に受けてしもうた今までとびっきり仲が良かっただけに一度まかれた疑惑の種は二人の心に深く根を下ろしやがてその悲しみは怒りへと変わりさらに強い憎しみへと変わっていったんじゃ それからというもの火は陸へ水は海へと友と分かち二人は二度と会うこともなくなってしまったのじゃ。アルゴンが暴れているのであろう海の間をグラウコス またしても海を治めることを怠ったなそのために波は逆巻き船は沈む容赦できぬ のかがり火の燃えている限りお前たちの勝手にはさせぬ夜をも支配する我が非一族の力を知るがよい 有。 Oh. だなチークバカせよいチーク霧の谷まで競争だ勝ったら欲しがってたこのナイフをやろう本当よし負けるもんセリウスな大切な成人式を控えてらっしゃるというのに えたら分かったよチー君ナイフはやるから早く離せよほら海ゆりと四方サンゴとアンモナイトの名においてチークよお前に水一族の誉れ高きナイトの称号を与えようさあナイトの勇気を示すためにあのクラゲのエレキをやっつけてくるんだ そう約束のナイフだほらしっかりやれよチークそうだいチークその調子だほらほらしっかりしろそんな 餌になっちゃうぜ助けてナイフがあるだろナイフがナイフだけかい Ooh. っどうしちゃったんだろう化け物にやられちゃったのかな兄貴おいらを一人置いてけぼりにする 大丈夫かい兄貴大体さタブーの水域に飛び込むなんて無茶するからだよ僕は一体どうしたんだ火を見たような気がする火火って言ってなんだい火のそばに何かいた それはタブーの化け物だよ帰ろうよ兄貴ったら兄貴兄貴兄貴兄貴ねえ帰ろうよ 皇様のもとへご挨拶に伺うところさ、 豊かな場所はあるまいしかしシリウスお前はまたなんと美しいことかお前の熱心な見回りのおかげで海はいつも静かださあシリウスこれを使わそうアルモンの目玉そうだ タブーの水域に眠り続けている呪われた魔物アルゴンの目玉だこれからはお前がわしに代わってこの海を取り仕切るのだただしシリウス決してタブーの水域には近づいてはならぬぞアルゴンは不吉なものじゃよいな決して忘れるでないああああ グラウコス様我が水一族もシリウスの成長でますます栄えてゆくであろうシリウスよあとは任せたの なんだ何が何が何が海の王様だシリウスアルゴンの玉なんかつけやがってああ笑わせやがるぜおいみんなよーく聞けよこのマブズ様とその青っちょろいシリウスとどっちがこの広い海の王様にぴったしかよく考えてみろわかんだろうえ おおシリウスがぴったしたと思うやつ前に出なおいどうなんでいどうなんでいおいや誰もいねえってのかいそうだろそうだろ <laughs> そうだろってなシリウスよここの皆様はよ俺様の方がぴったしだとよ思っちゃいないよえだいたいこんなつぶれ肉まみたいな朝も ピーともなくて話にならないよつつぶれだかああまきたもんおいこいつに肉まんの味をたっぷりと味わわせてやんだ合体肉まん人大成功さてシリウスよその玉をこっちに渡してもらおうかいおいよこせよこせお前にはこれだああそれおお

マルタいつ見てもそなたは美しい今宵も海はまことに静かなことこれもあの岬でかがり火を守るそなたがいればこそはいお母様お母様は何にも心配なさらずにお休みしてらしてまた生意気をマルタ私たち非一族の敵水一族の存在を忘れてはならない 今は鏡のようにひっそりと静まり返っていても水は悪魔決して油断してはならぬいつ何時隙を見て襲いかかってくるやもしれぬマルタだっていつも同じことばかりおっしゃるんですものああこの哀れな子羊はいつも悪魔に怯え心を震わせております 随分とたくましい子羊じゃのマルタこの母にしてこの子ありですわお母様行ってまいりますマルタかわいいマルタお前は私の命 昨日海から来た男の子は誰なのかしらしっかり惜しまれた私は火の女王テミスの勇敢な娘よ水を怖がったりしたらおかしいわ こんなことでお母様の期待に応えられないわそうよダメよ誰ピアレピアレ抜けてきたいけないわ早くお城へ帰りなさいここにいるピアレマルタ好きお母様に叱られるわよ最悪いや 一緒それにマルタだって一人ぼっちで怖がってたもうブスはよくやれ待ちなさい危ないってや水に落ちたら死んじゃうのよマルタの弱虫弱虫マルタ勝手になさいあなたが死んだって泣いてあげないわよやだマルタ怒っちゃダメマルタねえマルタ 見てなんて美しいのかしら火と水が一緒になるとなぜこんなに美しいのかしらどうしたの呪いをかけられたのよ私たちの目悪魔が私たちを水の中に引き込もうとしたんだわ でももうその手には乗らないわ水一族になんか負けやしないから にしょぼくれておるようじゃのもうある兄貴がいないんだ一体どこ行っちゃったんだろうおいら置いてけぼりにしちゃってさちいや金魚のうんちみたいにいつまでシリウスの尻にくっついているんじゃいおいらの勝手だろああ 誰だい君は君火の子だろあの野蛮で卑劣なえ野蛮で卑劣ですってそれよりあなたこそ誰なの僕はシリウス水の子さ水の子あの呪われた悪魔の呪われた悪魔僕が呪われてるってっ かないでまだここにいてほらここなら暑くないわシリウスシリウスと言ったわね私マルタマルタええ 変な名前だな失礼ねあの空に輝く星だってその輝火だってみんな言ってるわ美しいマルタ素敵なマルタマルタその素敵なマルタがこんなところで何をしているんだいか火を焚いて海が荒れないように見張ってるの の子もここには近寄れないわでもあなたは特別よ素敵なんですものうん帰っちゃうの 水一族の男の子私を水の中に引き込むために来たのねあなたにはきっと魔法がかかってるんだわ人の心を惑わす魔法が魔法だって水の子なのにちっとも恐ろしくないんですもの は見つかったのかね知るもんかおいらは兄貴のじゃないんだからねいいよ <laughs> にも泳げないものがいるのうんヤドカリもさ <laughs> あいつらいつも自分の家を背中に背負ってゴソゴソ動き回るんだ あなたいろんなこと知ってるのねモアルほどじゃないけどねモアルモアルって大きなウミガメのじいさんで海一番の物知りなのさ海の中って素敵とっても面白そうあどうしたのシリウス帰らなきゃどうしてどうしてもう帰っちゃうのだってもう夜が明けるもの なぜ夜が明けると帰らなきゃいけないの水の子はね太陽の光に当たると死んじゃうんだよだからだってつまんないあなただけ素敵な海の中行けて私はいけないのよただ見送るだけそれにまだ一緒にいたいわそりゃ僕だって一緒に本当じゃあ行ってずっとずっといましょうよダメだよずるいわずるいわ本当は こにいるのが嫌なのねそんなことないよだってほら顔に書いてあるのえ <laughs> 嘘よあなたを困らせたりしたらもう海の話聞けなくなっちゃうものねえウミガメのモアラさんは知ってるかしらん火の子と水の子が仲良しになれるかどうかってこと多分知らないわよねきっと知らないと思うわ絶対に誰も知らないことよ あなたを見てるだけでうっとりするの心が溶けてしまいそう キきチークいつまで寝てるんだい たのですかマルタ何かよほど嬉しいことがあるようですねはいお母様今日の私はもう幸せに芯から酔いしれてますのまるでかがり火が夜風に震えるようにいつまでも子供のようなことを言っていては近々そなたは女王になる身ですよ女王に私が私の代わりに非一族を守るのですどうして 様はそんなに元気で綺麗でお若いのに火の女王になることがそなたの定めそして火一族の平和を守るのですでも私まだこのままでいたいわでないとでないとせっかく仲良しになれたのにマルタ待っておかえりなさいピエル今夜はどうしてもダメ これ以上ついてくると絶好よマルコ意地悪待ってくれ兄貴どこ行くのおいらもついていくよダメだチークお前はダメなんだダメじゃないよついていくよダメだったらダメなんだお前は帰れこれは命令だぞいいな兄貴の意地悪せっこのどうかしちゃってるよ た私の花園へ私のしもべかわいいでしょさあご挨拶なさい ブ分の水域に行っちゃったのかな のが暴れてるな行かないで大丈夫すぐ戻ってくるから こりゃシリウスどこへ行くんじゃこりゃ一体どうしたって言うんじゃこんな夜中にねえモアルどうしてみんな火の粉のことを悪く言うんだろうひ火の粉だとうん僕の知っている火の粉はとっても可愛いんだよ火の粉にあったのかああなんということだなんという恐ろしいことを 何が恐ろしいんだい火のことあって何がいけないんだいマルタを好きになることがどうしていけないんだフィリウス水一族には水一族の掟があるだろう火一族には決して近寄ってはならんという掟がのそんな掟誰が決めたんだよそんな掟僕には関係ないよマルタにあって何が悪いんだバカモンお前はそれでも水一族のリーダーかえちっとは立場をわまえんかい ごめんよもある僕マルタがたまらなく好きなんだマルタも僕のことを好きだどうして火と水が憎しみ合うのかわからないよ、うん、お前の気持ちはわからんでもないがじゃが起きては起きて起きては守らねばうんああかったよお休みもある困ったもんじゃ。

さるはずです今はそうとして行きましょうか行きましょうマルタマルタマルタいやいやいやいやいやいやシリウスいつもの元気はどうしたんでもうそろそろその玉が重荷になってきたんじゃねえのか何しろ海を治める大王の印アルゴンの目玉だどう見たってお前には荷が勝ちすぎてるぜ それじゃあ一体誰がそのためにふさわしいというんだそんなすげえやつがこの海の世界にいるというのか一体そいつは誰だ一体誰なんだい、うん、そりゃ俺様だよなあそうだろシリーズこりゃダメだなさてパトロールに行ってこようっと <laughs> あの野郎何か秘密持ってやがんな、ね 今に暴いてやるぜマルタどうしたのですいつものそなたらしくもないもうすぐ90年に一度の日食の時が来るというのに 日食の時そう日食の黒い太陽から新しい太陽が生まれ変わった時お前はこの非一族の女王に変身するのですそんなまだまだ早いわ嫌よお母様私まだこのままでいたいんですかがり火を守りしていたいんです本当に今夜はどうしたというのです聞き分けのないことばかり言って さあ火の子たちよ今宵は皆マルタと一緒にリリカの岬で明るく踊っておいでいいえお母様カナリビは私一人で守るわそっと一人で守るのが好きなのお願いお母様お前たちとも間もなくお別れね 私非一族の女王になるんですってそうなるともうここへは来れなくなるわだから今夜思いっきりをくのマルタマルタ くれたのねシリウス待ってたのずっともう会えないと思ってた何を言うんだいマルタ僕はいつだって会いに来る何が起きてた火の粉水の粉関係ないさ何が起きてたよ君と会えないなんてシリウスシリウスやっぱり水の子 ¡Ya me detienes! シリウスんあなたのこと忘れないわマルタシリウス見ててお別れの舞よもうあなたとは会わないいえ会えない会えないの会えない 大丈夫だよマルタこれがウミガメのモアルだマルタとか言ったがのその火の子なかなか美しい娘じゃシリウスが惹かれるのももっともじゃねそうだよ僕はマルタが好きだ好きな子と一緒にいて何が悪いんだあまあ落ち着くんじゃシリウス一度は話さねばならぬと思っておったどうして火の子と水の子が一緒になれないかを そんなこと知りたくもないよモアルまあ聞くんじゃシリウス水一族の王グラウグスとその娘の母親テミスとは兄弟なんじゃえほら見なさい水に映ったかがり火をもともと火と水とは一つのもんじゃった一つのもの遠い昔のことじゃ火の女神テミスと 水の王グラウプスはそれはそれは仲のいい姉と弟での二人はいつも寄り添い熱い水蒸気に包まれていたのじゃところがある時二人の仲の良さを妬んだ風の神アルモンは何とかして二人を仲違いさせてやろうと考えおってのひどい噂を流したんじゃ グラウクス貴様が愛して山の姉のテミスは貴様のことを腰抜けの間抜けだと言って嘲笑っておったぞ <laughs> このアルモンの告げ口を二人はまともに信じてしまっての今までとびっきり仲が良く強く愛し合っていただけに裏切られたという怒りは次第に強い憎しみへと変わっていったんじゃ。 火の神は燃え上がる炎となって天を焦がし水の神は荒れ狂う嵐となって大地を揺るがしたこの二人の争いは火の子水の子までをも巻き込んでついに火一族と水一族は全く相入れないものになってしまったのだ 宙を支配する大神はこの争いの原因を作りおった風の神あるのに大層ご立腹になられてのアルゴンの魔力のもとである目玉を抜きタブーの海の奥底に閉じ込めてしまわれたのじゃ再び過ちが起こらぬよう木の女王と水の王 そして火の粉と水の子も決して互いに姿を見せてはならんという掟が定められたんじゃよどうじゃシリウス火と水はもともと一つのものじゃったしかし今や火の粉と水の子は最も遠いものとなってしまっておる 争いは避けよこれが長く伝わる掟なんじゃおい 愛の力とは大したものじゃ真実の愛の前ではどのようなきても無力になってしまう顔を上げなさい確かではないが一つだけ方法があるこの宇宙のどこかに火と水が仲良く暮らせる星があると聞く星それはそれは美しい星だそうな教えてどうしたらその星に行けるんだモアルそれはのう この世には実に不思議なことが起こるもんでの太陽の高校と輝く真昼が突然暗い闇夜に変わることがあるんじゃ真昼が夜になる少々それは90年に一度だけ起こる出来事じゃその日太陽はこの大空から隠れ全てのものが闇に包まれるのじゃ日食そうじゃ日食じゃ 日食と呼ばれるその日に黒い太陽が現れる黒い太陽そうじゃその黒い太陽が現れコロナと呼ばれる真っ赤な炎の輪が燃え始めるとこの火と水の境のうちメビウスの丘に不思議な花が咲くというクラインソウという紫色の花じゃそうなその花が開くと 中から白い胞子が舞い上がり北の空を指して飛んでいきそうやメビウスの丘暗い層の花日食の日にメビウスの丘に行きクラインの胞子に乗ることじゃその胞子の飛んでゆく空の彼方に今も人と水が仲良く暮らす星があるそうじゃその星ならお前たちは共に暮らせるかもしれん人水が一緒に住める星 私たちの星シリウス今宵は潮の流れの止まる日しかも真実シャレはお何としたことかその日は今日より5日後じゃえ本当あと5日本当にあと5日だねそしたらマルタ僕たちは一緒にその星へ行けるんだ見たぞ見たぞ見たぞシリーズま、まぶしい とうとう突き止めたぞ裏切り者め毎晩何をしてるかと思えこういうわけだったのかい <laughs> こいつさただじゃ済まされねえぜはっおいぼれ亀のモワルめお前まで一緒になってるとはなク <laughs> ラゴ様がこのこと知ったらどうなるか <laughs> 楽しみなこったぜこれは待てまぶせ違うんじゃあ もうあ待ってメビウスの丘はどこにあるんだモアルでもメビウスの丘って本当にあるのかしらモアルの言うことに間違いはないよよし二人で丘を探そうシリウスあなたと一緒ならどこへでも行くわ鏡火がマリタ 早くマルタ行って行ってったら た美しさでございましょう いう愚かなことをしてくれた皆の者 ゴス様グラフコス私の娘を奪い去ろうとしたのはそなたの企みかお前に返す言葉などないわシリウスこれは一体どうしたことだ グラウコ様お許しくださいこの日の子と一緒にメビウスへ行かせてくださいあれほど世の信頼を得水一族の王たる者がことのあろうに裏切り者めがシリウスもう逃がさんぞ <laughs> どうかマルタと一緒に行かせてくださいグラウコ様すぐ城へ戻れシリウスマルタ なんという恥知らずな水辺から離れなさい嫌です離れ離れになるなんて嫌よ離せマブセ離すんだえあシリマルタマルタ かわいそうなマルタよお前は水一族がどんなに卑劣なものどもかいまだに分かっておらんピアルが死んだマルタを助けるためにかがりとなって死んだのを知らないのかそうだったそれだマルタその方の苦しみも間もなく終わる もうすぐ黒い太陽が空を覆う日食の時が来る日食黒い太陽メビウス日食が終わればいよいよそなたは火の女王お母様私メビウスの会行かなくてはシリウスが迎えに来るの かわいそう本当に水の子が迎えに来ると信じているとグラウコ様なぜ僕がこんなところに入れられなければいけないんですグラウコ様なぜなんですヒノコを好きになるのがなぜ悪いんですか お前の新しい住まいっていうのはなんと洒落た作りじゃないな。ないな。けよ。そう怒るなってシリウス。そのかっこいい顔がよだるまみてえになっちまうぜ。なっちまうぜ。 <laughs> 次の王様わしじゃわしじゃ 兄貴大丈夫かい兄貴んああジークか僕のこと怒ってるだろうなううんもういいんだマルタと星を探しに行く約束をしたんだよ星を探しにって火と水が一緒に住める星をさそれがこのざまだ元気出してよよし この男よしわしのこのぬくみで歯が立たんダメだダメだ

むえそれを知りたければなぞなぞに答えなきゃねメビがうすなのにうすがメビなのにお願い日食の時までにメビウスの丘に登らなくてはならないの俺の本命メビウスでないのにうすが作るないんだ Maybe we should not not. つだけあるぜごにょごにょごにょごにょごにょアルゴ起こせんだってしシリウスの持っている目玉を眠ってるアルゴにはめるのさそうすりゃアルゴは暴れ出すどうやらっという間にバーンっていうわけだでもそんなことしたら海の中がめちゃめちゃになるかもああお前以外に誰がシリウスを廊下から出してやれるかねよし やってみよううまくいったうまくいったおいおめえら発動やだぞガッテンウェーブえなんだってアルゴンのその弾を眠っているアルゴンにはめればいいんだおいら怖くないぜそんなことダメだよ兄貴ヒノコに会えなくてもいいの星を探しに行く約束あれは嘘だったのかい チェなんだやっぱりその様の方が大事なんだ王様のままで奪っていたいんだ違うんだ僕は掟を破った王様の資格なんかないお願いだチークこの玉をグラウコス様にお返ししてくれそしてここから出してくれるようにお願いしてくれ頼む頼むよチーク兄貴ひどいこと言ってごめんよグラウコ様に渡してくれるね 分かった兄貴ロうから出してもらるに頼んでくるいやいや いやこれでいよいよ俺も海の王様だわさおめでとうおめでとう王様と呼べ王様と今日からはこの俺様が海の王様だえおやめの王様そら祝いのおかげじゃ <laughs> シュできましたお前らもこれからは大事だていこうぜとなだだだ いやもうたまらん嬉しい嬉しいこのチャレだ りゃおいなんだお前お <laughs> として入ってきたのか当たり前だろグラウコ様に用があってきたんだグラウコ様に用だお前がうわシリウスの兄貴からアルゴンの玉を預かってきたんだなんだアルゴンの玉じゃとほらこれだよちょっといやあれこれどこしまっちゃったかなこここここいつどこかおかしいぞああ ったこいほらお前のような下船の者がアルゴンのを持っておるはずがないわ本物だよえー、とっととうせでもそっちがその気ならこっちだって見てろ アルゴンが目を覚ましたらどうなるかえめっちゃなんだなんかな行ってみたい やっぱりどうしようかなこのままおめおめ帰れないしなやっぱりもう一度兄貴と相談して決めようと。Ha あ a h あ。 <laughs> Yeah! Thank you.

チークしっかりしろチーク兄貴ローから出れたんだねお前のおかげだよチークさ元気を出してくれおいら約束守れなかったアルゴンの玉グラウコス様に渡せなかったいいんだよチーク心配するなグラウコス様だって分かってくださるさ 傷の手当てをしなくっちゃな無駄だよ兄貴何も感じないんだもうオイラに構わずに早く行っておくれよ何を言うんだよチーク僕がこうして牢から出れたのもチークのおかげなんだからだからさ早く行って星を探しにオイラはそのためにしっかりしてチークお前は僕の大切な友達じゃないか兄貴なんだいチーク と水が一緒に暮らせる星に連れてってくれる連れてくよもちろん連れてくよチーク本当かい嬉しいなそれなら早く一食の終わらないうちにチークしっかりしろ俺はもうダメだオイラの代わりにこれをはっ Ты крыша. ウスのクラスこれがクライソーなんだわ もうおしまい水の子は嘘ついた。 Mar 子は飛んでいってしまったマルタそこにいるんだね水の子私の名を呼ばないでマルタ行かないでくれマルタお願いだよマルタ を探しに行こう 二人だけの星へ その世界を作り出せよ行くがよいお前たちの信ずるところへ シリウスマルタと仲良くしとるかのあれ以来もう何十回いや何百回となくこのメビウスの丘に日食が来て黒い太陽が現れおったそしてこの星でも火の子と水の子が平和に愛し合って暮らすようになった、まあ、時折争いも起きるがのその度にわしはお前たちの話をしておる シリウスとマルタの話をな愛するということは信じることじゃ愛とは信じて疑わぬことたとえ裏切られても愛とはひたすら信じ続けることじゃそれが幸せな愛じゃとな。